Vasif Talıbova dərs demişəm. Dərsini oxumurdu. Çox zəif idi. Bu sözləri Korona TV-yə deputat Fəzal Ağamalı öz müsahibəsində deyib. O Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbov barəsində danışıb. Vasif Talıbov kimi insanlarla mənim hər zaman məsafəm olub. Baxmayaraq ki, mən ona dərs demişəm. Tarix fakültəsini bitirib, dərs oxumurdu. Çox zəif idi, amma sakit biri idi, tərbiyəli idi. İndiki həyat yoldaşı sinif nümayəndəsi idi. Sonra evləndilər. İnzibati həbsdə olan Müsavat Partiyasının və Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqubluya saxlandığı Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunanların saxlanma məntəqəsində öz vəkili Bəhruz Bayramovla konfidensial görüşə imkan yaradılmalığı bildirilir. Bu barədə Tofiq Yaqublunun qızı Nicar Həzi məlumat verib. Onun sözlərinə görə yanvarın üçündə vəkil Tofiq Yaqublunun Bəhruz Bayramovla görüş zamanı polis əməkdaşı otaqda onların yanında duraraq konfidensial görüşlərinə mane olub. Bu orada böyük gərginliyə səbəb olub. Tofiq Yaqubunun haqsız günahsız yerə həbs etdikləri azmış kimi hələ də təzidxanada da ona rahatlıq verilmir. Təzidxanada baş verən kobud qanun pozuntusu ilə bağlı məhkəməyə müraciət ediləcək. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, Tofiq Yaqublu dekabrın 23-də Bakının mərkəzində İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılması tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyasında saxlanılıb. Həmin gün Səbəl rayon məhkəməsi onu xırda xuliqanlıq və polisə tabi olmamaq ittihamı ilə 30 sutka həbs edib. Ətin kilosu 20 manatdır. Yağ 20 manatdır, normal teksun yemirsənsə. Ondan sonra bunun yağı var, şabaldı var, hər şeyi var, toyuğu var. Nə bilim, çox şey, say ki say, çoxdur bayram sürəsində işləməyən bir insan üçün çox çətindir. Uşaq pulu almadı, iki oğlu məskərdir. Onlar e, hərbi hissədədir, ikisi dövlətə xidmət eləyir. İşləmirəm, maaşı yox. Əlbəttə ki, uyğun deyil. Dövlətimiz heç bir qadını, tək qadınları nəzərə almır, uşaq pulunu nəzərə almır. Heç birini. İndi mən diləndim o buradan qızdan istədim. 50-60 şey pul verdim mən. Yox, pulum yoxdur, evə qeydim. Səsini verəcəksən. Gəlmişəm bura poliklinikaya, nə evə qeydə bilmirəm, qalmışam. Ondan bana dələnə dələnə gedirəm aşağı.